WhatsApp YouTube hey guys so welcome back with another video so आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्नेवाला छौँ today we are going to learn about the designs trends upcoming two thousand twenty three है not or twenty twenty so मैले चाहिँ अलरेडी ट्वेन्टी टूमा रन गरेको ट्रेन्ड्सहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु so today in this video we will discuss about I will elaborate on a designs trends we we can implement on our designs है सो म चाहिँ यहाँनिर एउटा आर्टिकल छ आर्टिकल्सलाई लिएर हेर्नेवाला छु त्यहाँनिर टेन युनिक डिजाइन्स ट्रेन्ड्सहरू छ not a designs but it's a graphics है ग्राफिक्समा युज भएको ट्रेन्ड्सहरू छन् जुन कि लाइक हामी चाहिँ डिजाइन्स गरिरहेको हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ मोस्टली युज भएको हुन्छ सो फर्स्ट थिङ इज म चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नेवाला छु है भिजुअल्स भने यसमा चाहिँ भिजुअल्समा तपाईँले चाहिँ यस्तो किसिमको इलिमेन्ट्स युज गर्नु जुनमा चाहिँ पर्टिकुलरली त्यसमा चाहिँ साइन दिएको हुँदैन है साइन हुँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ सुटाउन सक्छौँ जस्ट फर इक्जाम्पल्स यहाँनिर हेर्न सक्छौँ म्यान वुमन ब्ल्याक वाइट है त्यो चाहिँ लाइक डिस्क्रिमिनेसन गरेँ होइन मैले चाहिँ देखाएको हो यहाँनिर हेर्न सकिन्छ सो सोकेसको लागि युज गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ डिजाइन्स इलिमेन्ट्सको रूपमा युज हुन्छ है अलवेज ट्रेन्ड्सहरूलाई चाहिँ इलिमेन्ट्सको रूपमा रु इम्प्लिमेन्ट गर्नु लाइक कि कुनै पर्टिकुलर अडियन्सलाई राखेर है so second thing is the fun data visualization अब हेर्नु फन डाटा भिजुअलाइजेसन यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ अलरेडी डेफिनेसन देखा के हो भनेर म चाहिँ आर्टिकल्स पनि हालिदिन्छु म चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछु किन इम्पोर्टेन्स छ र कसरी इम्प्लिमेन्ट हेर्नु यो चाहिँ सिम्पल फन्ड डाटा भिजुअलाइजेसन भने हेर्नु पहिला डाटा भिजुअलाइजेसन थियो नर्मल है फ्ल्याटमा अहिले चाहिँ फन्ड भने फन्ड भनेको यस्तो फन वेमा देखाउन सकिन्छ कि तपाईँले मिम तरिकाले होइन जस्ट फर इक्जाम्पल्स कि यस्तो भएर यसरी आउँछ हल्का आइडिया थ्रु आइडिया कन्भे गरेर सेप्सहरू लाई युज गरेर कलर्सहरूलाई जस्तै यहाँनिर कलर्सहरू युज गरे त्यस्तै किसिमले युज गर्न सकिन्छ and third thing is bold background भने हा not only bold background but solid colour है सोलिड कलर एन्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा हार्ड कलर हुन्छ है ब्याकग्राउन्डलाई टेक्स्चर युज गरेर अनि तपाईँले यहाँनिर एउटा प्याटर्न्सहरू युज गर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको ट्रेन्ड्सहरू आइरह अहिले इम्प्लिमेन्ट पनि भइरह बिस्तारै गइरहनु बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ आउँदै गरिरह है यो चाहिँ basically thumbnail designing and poster भाउचरहरूमा आइरह है and fourth thing is colourful icon and illustration यो अलरेडी डिजाइन्स ट्रेन्डमा थियो तर चाहिँ अहिले के भएको छ यहाँनिर तपाईँले बुझ्नु होला कलरहरूलाई पप गराएको हुन्छ जस्तै यहाँनिर येल्लो र ब्ल्याकको कम्बिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रे र यसको कम्बिनेसन जस जस्ट फर इक्जाम्पल ब्लू र तपाईँले यहाँनिर येल्लो युज गर्नु है अझ पप हुन्छ है त्यस्तै कम्प्लिमेन्ट्री कलरहरू युज गर्नु है यो चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट ट्रेन्डमा हेरेको थियौँ कि त्यहाँनिर हामीले चाहिँ प्लेटलेस कलरहरू युज गरेका थियौँ जस्तै सेड अनि यो कलरहरूलाई युज गरेका थियौँ त्यो चाहिँ नगर्नु होला कम्प्लिमेन्ट्री कलरहरू युज गर्नु होला जस्तै जस्ट फर इक्जाम्पल्स म चाहिँ यहाँनिर देखाउँछु यहाँनिर हेर्नु यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ यो पछाडि मेरो ब्याकग्राउन्डमा छ नि के छ ब्लु भ्यान्टा कलर प्लस यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ यल्लो छ नि यसलाई भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री कलर है इक्जाम्पल्सको लागि देखाइदिएको है लाइक पज नगर्नु होला अब हेर्नु अर्को थिङ्स यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ फोर्थ भयो फिफ्थ पोइन्टमा सेरिफ फन्ट अब चाहिँ हेर्नु सेरिफ फन्ट भनेको मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिदिएको छु एउटा टाइपोग्राफी भिडियोमा चाहिँ चुच्चो निस्केको फन्टहरूलाई सेरिफ फन्ट भनिन्छ यो चाहिँ अहिले किन युज कहाँ युज भयो भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले ट्रेन्ड्समा पनि धेरै इम्प्लिमेन्ट भइरहेको इन्स्टाग्राम ट्विटर्स यतातिर चाहिँ ब्रान्डिङहरू कस्मेटिक भयो अनि यो चाहिँ लाइक कि तपाईँको डिजाइन्सहरू हुन्छ नि लाइक डिजाइनर्सहरूले धेरै युज गरिरहेछन् कि प्रडक्टलाई हाइलाइट गराउनलाई एम्फेसिस दिनको लागि है त्यहाँ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर सिक्स पोइन्टमा हेर्नु मिम ब्रान्ड है सिक्स आई थिङ्क सेभेन्थ होला meme brand one of the most and favourite my है इट्स अ मिम ब्रान्ड भनेको यस्तो हो कि तपाईँले आज पोस्ट गर्नुभयो भोलिपल्ट तपाईँको ब्रान्ड भाइरल हुनसक्छ यस्तो किसिमको ब्रान्ड हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पर्टिकुलर सब्जेक्टलाई लिएर जस्तै पुष्पराज भने होइन त्यसलाई चाहिँ मिम बनाएर यहाँनिर हाले हान जस फर इक्जाम्पल अरू अरू पनि छन् होइन झुकेका नै भने हा रुको हो जरा सबर गर that that kind of we are using the those words and the putting some brands I icons or colours or the logos है त्यो युज गरेर चाहिँ will send on the market or branding that on market social media market Instagram like Facebook है मोस्टली इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुकमा हुन्छ मिमहरू न अब चाहिँ युट्युब्समा पनि आउनुला मैले पनि स्टार्ट गरिसकेको छु मिम हाल्नलाई बुझ्नु होला मिमलाई स्केचमा आ यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ सेभेन्थ हो कि एट हो मैले चाहिँ भुलिसकेँ है यहाँनिर अब मैले चाहिँ काउन्ट गर्दैन क्वेट्स भने है क्वेट्स पनि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ बट यसलाई चाहिँ मैले डिजाइन्सको रूपमा लिन्न किनभने यसमा चाहिँ हामीले पर्टिकुलर एउटा टेक्स्ट युज गर्छौँ अनि एउटा नोट प्याड जस्तो गरेर राख्छौँ तर पनि किन ट्रेन्ड छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरीमा हाल्छौँ कि स्टोरी पोस्टमा हाल्न सक्छौँ होइन तपाईँको ब्रान्ड हुन्छ भनेपछि ब्रान्डमा कन्टेन्ट यसमा चाहिँ कन्टेन्ट राइटरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ they can they can create a like highlighted words त्यस्तो काहीँ हानेर ग्राफिक डिजाइनरले गर्नुसक्छ हाइलाइट गर्नुसक्छ टाइपहरू टाइप फेसेससँग सक्छ एन्ड टाइपोग्राफी युज गर्नुसक्छ होइन वर्डहरूलाई यस यसलाई अलिकता डिजाइन्सको रूपमा हाल्न सक्छौँ अनि अर्को छ यहाँनिर पोइन्टहरू सोसल मिडिया स्क्रिन क्याप्स भने स्क्रिन क्याप्स भने नि यो क्याप्सहरू चाहिँ बुझ्नु है स्क्रिन क्याप्स सोसल मिडिया भने सोसल मिडियामा नि युज हुन्छ यो चाहिँ क्यानभासमा चाहिँ छेडछानी गरेर बनाएको हुन्छन् धेरै जसोले है क्यानभास भनेर है क्यानभास डट कममा या डट इनमा तर चाहिँ यस्तो किसिमको डिजाइन्सहरू चाहिँ स्टोरीमा मात्र अलिकति पप देखिन्छ तर चाहिँ ग्राफिक डिजाइनर्सले चाहिँ यो क्रिएट गर्ने चाहिँ होइन अलरेडी टेम्प्लेट्सहरू हुन्छ यसको चाहिँ मैले भनिदिइसकेँ क्यानभासमा है यसलाई चाहिँ त्यसै नलिनु बट तर ब्रान्ड यदि कस्मेटिक ब्रान्ड छ भने चाहिँ युज गर्नु पर्फेक्ट छ यो चाहिँ है अर्को ट्रेन्ड छ वाइ टू के अब वाइ टू के भनेको के हो भने चाहिँ हेर्नु वाइ टु भनेपछि अब म फुड ब्लगरलाई यहाँनिर एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु वाइ टु भनेको एउटा ब्रान्ड हुन्छ होइन ब्रान्डले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लिएर यहाँनिर इम्प्रुभमेन्ट गर्ने यहाँनिर भने हा a couple of year Y two is causing many believe that the technical would be a on the humanity two thousand providing everything people believing was the trust अब हेर्नु यहाँनिर भने ट्रस्ट जेनेरेट गर्नको लागि किनभने चाहिँ बिलिभ गर्दैनन् कि मान्छेहरूले यतिकै कुरा गर्दा मैले यो भिडियो हेर्दाखेरि नि तपाईँलाई बिलिभ नहोला कि यो ट्रेन्ड हो होइन भनेर त्यस्तै किसिमले यहाँनिर भनेको छु वाइ टू के भनेको चाहिँ अब चाहिँ बुझ्छौँ है वाइ टू के भनेको के हो मैले चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएँ चाहिँ ट्रस्टमा बिल्ड हुने एउटा ब्रान्ड हो किनभने चाहिँ हेर्नु यदि तपाईँ बिटुबी जानुहुन्छ या बिटुसी जानुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिन्छ वाइ टू के भने किनभने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु यसलाई अलिकति बी बी भन्न छोडेर ए बी भन्न छोडेर यसले चाहिँ वाइ टु सी भने किनभने चाहिँ यसमा ब्रान्डहरू इन्भल्भ हुन्छन् जस्तै फर इक्जाम्पल म चाहिँ क्लोथ्स भने अब क्लोथ या फिर गोगल्सको लागि भने एमाजोन्सको इक्जाम्पल्स लिनु तिनीहरू यस्तो किसिमले प्रडक्ट्सहरूको रिभ्यू दिन्छन् त्यसलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिन्छ यो चाहिँ ट्रेन्डमा छ किनभने चाहिँ एउटा ब्रान्डलाई लिएर कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यस्तै जस्ट फर इक्जाम्पल यो माइकलाई लिएर मैले कुरा गरेँ भने चाहिँ यो पनि वाइटुकेमा जान्छ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ कस्टमर हुन्छ या फेरि तपाईँको यो रिभ्यू दिने मान्छे हुन्छ त्यसले गरिन्छ है जस्तै टेक्निकल्स गुरुजी सर भयो होइन अनि अरू छन् होइन तिनीहरूले चाहिँ ब्रान्डहरू मोबाइल रिभ्यूहरू गर्छन् त्यस्तो किसिमको हुन्छ त्यो पनि ट्रेन्डमा आइरह है बिस्तारै गर्दा यसमा चाहिँ धेरै लङ भिडियो हुँदैन है तर चाहिँ फिफ्टिन टु थर्टी सेकेन्ड्सको हुन्छ एन्ड प्यारामेट्रिक प्याटर्न्स भने यो अलरेडी डिजाइन्स ट्रेन्डमा थियो ट्रेन्ड प्याटर्न्समै छ अहिले पनि आइरह यो प्यारामेट्रिक डिजाइन्सहरू भनेको के हुन्छ भने एउटै प्याटर्नलाई लिएर अलग अलग सेप्सहरूमा कन्भर्ट गर्ने या फिर त्यही सेप्सलाई युज गरेर एउटा किसिमको डिजाइन्स देखाउनुलाई चाहिँ प्यारामेट्रिक भनिन्छ है प्यारामेट्रिक अब बुझ्नु यहाँनिर आर्टिकल्सहरूमा के भने प्यारामेट्रिक भनेको एउटा चाहिँ जेमेट्रिकल सेप्सहरू हुन्छ अब प्याटर्न भन्ने बित्तिकै जेमेट्रिकल सेप्सहरू हुन्छ एलिप्स भयो होइन लाइन्स भयो होइन ह्याक्जोकन्स टु भयो सर्कल्स ट्राइङ्गल्स होइन रेक्ट्याङ्गल सबै युज भएर भनेको हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड्स थियो किनभने चाहिँ मैले चाहिँ यो आर्टिकल्सलाई हेरेर मैले चाहिँ हेरेँ किनभने चाहिँ मलाई नि एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने चाहिँ वाइ टु के अहिले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनरलाई त्यति नै थाहा हुनुपर्ने कुरा छैन यदि ब्रान्डको लागि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेसन ब्रान्डको लागि सेल्स ब्रान्डको लागि then that's good for you so if you are a brand or you are sales you are working with a sales team then this is good for you and यो one of the most and favourite things के थियो भने चाहिँ ब्रान्ड मिम है म चाहिँ रिभ्यू गर्दैछु ब्रान्ड मिम चाहिँ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नु एन्ड डिजाइन्समा इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्नु सेरी फन्ट अलरेडी हामीले चाहिँ युज गरिरहेको छौँ यो आइकन्सहरू पनि युज गरिरहेको अब चाहिँ यहाँनिर म भन्छु फर्स्टमा थियो इन्क्लुसिभ भने एक्सक्लु एक्सक्लुसिभ पनि भन्न सकिन्छ इन्क्लुसिभ भने यो डिजाइन्सलाई याद राखेर अहिले चाहिँ डिजाइन्स गर्नु है यसमा चाहिँ म्युटेड कलर नै युज भइरह है सेप्सहरूलाई इलिमेन्ट्सहरूलाई युज गरेर चाहिँ यहाँनिर हामीले ट्रेन्ड्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ graphic design two thousand twenty three trends भने है सो म चाहिँ यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु त्यहाँदेखि तपाईँले यसमा रिसर्च गर्नु सक्नुहुन्छ के के भने अलिकति स्टडी पनि गर्नु है सो भिडियो मात्र हेरेर हुन्न कहिले कहिले टेक्स्ट बुक्सहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको होला एन्ड uh, अबदेखि हामीले चाहिँ नेक्स्ट फोटोसप क्लासहरू स्टार्ट गर्दैछौँ क्लास भन्दा पनि टोटोरियल्स हुनेवाला छ जसमा चाहिँ फोटो एडिटिङ प्लस म्यानिपुलेसन अनि रिटचिङहरू हुनेवाला छ so see on the next video and stay tuned stay creative